जांच सबन में बाबा के जलवा चढ़ाई जलवा चढ़ा मिला तो घर जाए सावन में बाबा के जल बचा है वो जल बचा है बेलत घर जाए देव घर में जाके जयकार लगाई जाके लेंगे पर जल चढ़ाई जाके शिवलिंग पर चल चढ़ाई सावन में बाबा के जल बचाई जल बचा लग घर जाए देव घर में जाके जयकार लगाई जाके शिवलिंग पर चल चढ़ाई जाके शिवलिंग पर चल चढ़ाई कबर के पढ़ा के देवघर जाई बूढ़ी जे बजा के देवघर जाई बूढ़ी जे बजा के के जलवा पढ़ा के देवघर जाई बूढ़ी जे बजा के भजन बोला के झुमझुम गा के सबका बढ़ियन के संगे नचा के शिव शंकर पर जाके बेल पत्र चढ़ाई जाके शिव जाके शिव लिंग पर जल चढ़ाई जाके शिव लिंग पर जल चढ़ाई रहिया में क्या करो पड़ जाइए पाला पौवा में चाहे कितना पड़ जाइए छाला पौवा में चाहे कितना पड़ जाइए छाला रहिया में कितनो पड़ जाइए पाला पौवा में चाहे कितना पड़ जाइए छाला तनमा बुलंद रही झूमी मोरे मन माँ जाके रहू हम बाबा भवन में शिवलिंग पर जाके दही दूध चढ़ाई जाके शिव जाके शिवलिंग पर जान चढ़ाई जाके शिवलिंग पर जान चढ़ाई जाके शिवलिंग पर जान चढ़ाई शिवलिंग पर चढ़ चढ़ाई आप देख रहे हैं राइटर किशोरी जी लिख ले भजन मा गा के भूपेंद्र दैये शिव के अंगन मा गा के भूपेंद्र दैये शिव के अंगन हाँ राइटर किशोरी जी लिख ले भजन मा शिव के अंगन माँ मन मंदिर में दीप बजलाइब भोले दानी के आरती देखाइब भोले मनाई के जाके सहद घी चढ़ाइब जाके जाके शिवलिंग पर चल चढ़ाइबो जाके शिवलिंग पर चल चढ़ाइबो सावन में बाबा के जलवा चढ़ाइबू जलवा चढ़ा दिल घर जाए देव घर में जाके जयकार लगाइबू जाके शिवलिंग पर चल चढ़ाइबो जाके शिवलिंग पर चल चढ़ाइबो